đó Wow. siya nung gano'n, naglalakad ulit. Dali, dali. Ano ba? <laughs> oh my God. Tapos tayo doon. At dito, dito. Ako muna muna para kay Sino susunod na? Chain to chain. Pila, pila. Parang chain to, ma. Ganun na, Jen. At One, two, three. Sige muna, make sure na naka-on. Naka-on. On, on. na na na na na na na na na na na Let's go na! Let's go na! Ah, pinaggagawa na. <laughs> Oh, ay, grabe! Alas 12 pala. <laughs> oh, dyan pala tayo eh. Oh, dito tayo nag-entrance dati, no? Oo, oh, dyan. ganda ng kembot ni ate. <laughs> si ate, Jay. Medyo ulit papasok. Hala! Pasok na! Oh. 哦，这个六个，六个，好，所以先八。Ilan ang isa? 300. 300 at each na. Tinabi ko kanina. Kagabi ah. Ito, 300. No, no, no, no, 都没有东西，no food，no food，只有位置而已。 This is allowed. This is Hindi, ilang naka nakarinig pa daw. Hindi kasi hindi kasi kita dati, nagsisandag pang ano, na hindi tayo pwede mag-video. Ang ulam natin, kagda pula lang. Naku, sa ilalim ha. Ah. Ito, oh. Dito kasi kayo sa may camera. Wow. Ngayon ah. ka na? Wow. Ang baby! Uy, ate yung cake mo. Uy, let's go na. Bago tayo mag-decide ko ng utang. Saan tayo punta? Doon baba. Bali, may cake ka naman ate. Huwag na. Oo nga, huwag na mag-iihaw. Ano? May iihaw tayo. sige na, sige na, sige na, baba na, mamaya na lang. Mamaya na lang. Ewan, hindi na tayo fresh mamaya. Ay, fresh pa ba? sige, sige, sige. <laughs> Ay, si Buntis. Wait, dapat si Buntis, ang picture mo doon. Oo nga. Kasi may injection na lang. Kaya nga. Ano? Ano sila? Ano sila dyan? <laughs> Wala ka sila. Yan na. pakpakan. Oo, yung cake mo. Nag-iway, iway, iway talaga. Uy, dalawang ano natin? Ayan pa? Sana nga. Hindi ka ano. yung aking Dapat, dapat nagpicture ka dun sa may angel. Ah. Ay! Nandito na kami! Oo. Pag, pag malabo kasi pag ito telegram. Oo, sige. May telegram. Magkaano rin kami ni Ate Jing dun sa ano? WhatsApp. Sa WhatsApp. Kaya Ano din yung malinaw. Okay naman. Pwede mamaya kami sa bigas ng Lagyan mo ng anak ng yan. At bigas sa kayo sa mga Pakinggan mo. Kumain na tayo para ano. mga na tayo. Kumain na mga festa. Kain tayo. Ano sabi nandito? Ano sabi nandito?